Baxın. 7 mat 30 qəpik. 1 litrlik yağ 7 mat 30 qəpik. 1 litr. Rənginə bax. Görsən rəngini. İndi baxın Türkiyədən gətirdiyim yağa baxın. Qarğıdalı yağıdır, qarğıdalı. Məkkə, Məkkə. 5 litrli almışam, 5 litr gətirmişəm. Elə belə girmişim dükana görsədim. 5 litr. Baxın. Hünər yağı yazılıb üstündə. Hünər mısır yağı deyirlər. Türklər mısır yağı. 17 manata almışam ay qardaş. 5 litrinin 17 manata Türkiyədən almışam. Bunu vursaq e, 7 manat 30 qəpik vuranda harcıgar 35 manat 5 dənə üçün 15 36 manat 15 günə nəsə də 37 manat deyək. 37 manata gəlir. Bax bunun 5 dənəsi 37 manata gəlir. Bunu 17 manata almışam. 27 manat qardaş, 27 manat fərqi var. 27 manat fərq var. Bax bu yağda, bu yağda bizim yağının amma görsən rəngin nətərdir. 27 manat fərq eləyir. İndi bilməm İqtisadiyyat Nazirliyidimi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyidimi, Qida və Məhsul İdarəsidirmi, nədirmi? Siz hara baxırsınız? Başım çıxmır. Bu qiymət 27 manat niyə 5 litr fərqdə yağda fərqli eləyir ki? Türkiyə ilə bizdə bizdən inkişaf eləmiş ölkələrdən biridir. Da Türkiyə qardaş ölkə. Bilmirəm vallah baxın. Qardaş 5 litr yağdır. Bax. Hünər mısır yağı. İndi selfie ilə çəkirəm deyə e, e hərflər səhv düşür. 17 manat qardaş. Hələ bu saat girirsən, girmişəm bu marketə. 5 litrinə baxıram 56 manat. 56 manat. 17 manatara 56 manatara. Yəni o qədər fərq olur. Bilmirəm bunu özünüz rəy yazın, özünüz bildirin, özünüz çalışdırın. Neyinisiz elə? Nə qayrət, nə neyiniyəcək heç nə. Ancaq elə nədir? Alıb yeməliyik də. Ancaq közdə kartoşka pişirib yeməyəcək ki. Məcbur yağ lazımdır evə. Hə?